ahí eh, escuchando eh, a, Jenny Berenice, que realmente se tornó un poco hasta personal eh, el abogado de, José Miguel del director. Sí, el abogado José, José Miguel Minier y el mismo imputado que hizo declaraciones muy, muy, muy paupérrimas. O sea, no, que yo estoy enfermo, que yo estoy... No, que, oye, <laughs> que, que él no sabía que era millonario. No, eh, eh, no, eh, fue ese. No, no, fue. perdón. <laughs> perdón, pero cuando él dijo de, de, de, de, la, de, las obras que, que habían hecho, o sea, que, que, el, el, el, juez Vargas no sabía de las obras millonarias que el Fomper había hecho. De hecho, mencionó una fundación de Daniel Alcántara, que es otro. esposa, Manos Arrugadas. Sí, y Daniel Alcántara salió muy defendiendo, que es falso. Bueno, pero ahora salió un comunicado que pues evidencia lo contrario también. O sea, no, sé, a quién creerle. El problema es si Dani Alcántara y muchos periodistas deben de estar en el mismo tren del PLD, porque se separaron de la comunicación, del periodismo, para ser prácticamente empleados de este, el ex eh, gobierno del PLD. Y es lamentable, y es lamentable, porque hay periodistas, comunicadores, que no pueden justificar sus fortunas, entre ellas Dani Alcántara. Dani Alcántara que empezó en Telemicro. O sea, no malo, pero con una mano adelante y otra atrás. Y Dani Alcántara es multimillonario. Igual que otros como Eury Cabral, como Martín Pozo, son multimillonarios, multimillonarios. No es que la comunicación no deja. Y no es que ellos no, yo siempre lo he dicho, ojalá yo que me pongan anuncios eh, de, de todas las instituciones de gobierno. No, ahora, a mí no me van a comprar por el hecho que me den un anuncio, no es que yo no voy a opinar y a decir las cosas como son. No, porque ahí es la línea delgada. Además, por ejemplo, ¿Cómo justifica que le haga un llamado a Milagro Germán y al presidente de la República? Ese presupuesto que se gastaba en esos programas, por ejemplo, solo programa, eh, eh, eh, yo estuve viendo la empresa de Martínez Pozo, y Martínez Pozo cobraba publicidad en todas las instituciones, pero Martínez Pozo se inventó 10 programas, por decir un número, esto en la tarde, esto en la mañana, esto en las redes, y a cada programa le pagaban desde 60 mil pesos hasta 300 mil pesos mensuales. O sea, que un solo programa en un solo ministerio cobraba hasta 1 y 2 millones de pesos. Y que diferentes eh, programas, que no está mal, pero todos sabemos para qué le compraron esos programas. Pero bien, ¿cuál es el llamado que le quiero hacer a Milagros Germán, director de comunicaciones, y al mismo presidente Luis Abinader? Que como ellos están bajando presupuesto, que está muy bien, por ejemplo, con lo que le pagaban a Martínez Pozo, con lo que le pagamos a Martínez Pozo, se le da publicidad a todos los comunicadores de una provincia. Por ejemplo, el presupuesto que, gastaban las empresas públicas en publicidad colocada a, los programas de Martínez Pozo, tú que le pagaran como 10 millones, esos 10 millones agarran a todas y todos los comunicadores y le pagan por lo menos 60, 80 mil pesos mensuales, que no canman y le dan publicidad a la provincia entera, a todos los comunicadores. O sea, que con cinco comunicadores o con 30 comunicadores se le da, de cientos que, tenían en nómina, se le da al país entero publicidad. Porque la publicidad no es mala y nosotros no estamos limitados. Digan, no, porque quede gobierno yo no voy a colocar publicidad. No, no. El problema es que me coloquen una publicidad para que yo no, tú Veloz y yo no podamos opinar la cosa. pues, ahí está eh, Salud Pública. Salud Pública me puede colocar una publicidad. Ay, porque me coloca una publicidad yo voy a decir que todo está bien. No, si lo están haciendo mal, mal. Si lo están haciendo bien, bien. Pero si me coloca una publicidad, amén, ese es mi trabajo. Esta es mi profesión, de esto que yo vivo. Como vivo un médico, como vivo un ingeniero de construir, un médico de, de curar. Entonces, lo malo es que usted venda su dignidad. Y ahí se le vio el refajo a todos esos, como le dicen, bocinas.